է ստեղծել մի հատ function, որը աշխատում են հենց այնպես, ինչպես որ reduce ֆունկցիան, հա, այսինքն որպեսզի մենք լավ հասկանանք reduce-ը ինչպես է աշխատում, մենք պետք է կարողանանք իրան ինքնուրույն գրել։ Նպատակը դա էր։ Okay, դե ու եմ ստեղծենք մի հատ function, անունը reduce, որը վերցնում է ուրեմն այն զանգվածը, որի վրայով մենք մտածվելու ենք, մի հատ ֆունկցիա, որին մենք կանչենք ամեն պատտվելու ընթացքում եւ ինչ որ նախնական արժեք, հա, accum կամ aggregate aggregator-ի առաջին նախնական արժեքը։ Okay, հիմա ինչ ենք անում։ Դե ընդհանրապես այս array-ով մենք պետք է պատտվենք r.for each uh function ուրեմն սա կվեցնի արժեք եւ իր index-ը Եվ մենք պետք է ուրեմն կանչենք function-ին, պաստանք aggregator-ի արժեքը, val և i, Եվ այն ինչ որ այս ֆունկցիան վերադարձնի, մենք պետք է վերագրենք aggregator-ին, այսինքն aggr հավասար է կամ վերագրվում է այն արդյունքը, որը այս ֆունկցիան վերադարձնում է, okay? Եվ հետո մենք վերադարձնում ենք aggregator-ին։ Եկեք տեսնենք, սա կաշխատի թե չէ, եկեք այս օրինակը մի րոպե, մեկ կներեք։ Այս օրինակը փորձենք, alert, սա պետ չի մեզ, ոկե, տեսնենք սա կաշխատի, 24, այո, աշխատեց, շատ պարս, հիմա մի հատ փոքրիք նուանց, ինչպես նշեցի, եթե ագրիգատորը չունի արժեք, Ինքը առաջին արժեքը զանգվածի դնում է որպես ագրեգատորի արժեք եւ կանչում է ֆունկցիան հաջորդ արժեքով։ Դենց որ եկեք սենց անենք։ Ստուգենք, եթե առաջին արժեքով արժեքի վրա ենք եւ ագրեգատորի ուրեմն արժեքը undefined է, ապա այդ ժամանակ եկեք դնենք ագրեգատորի արժեքը որպես s արժեքը եւ այդքան բան else մնացած բոլոր դեպքերում նոր մենք կկանչենք ֆունկցիան, այսինքն կկանչենք ֆունկցիան այն ժամանակ, որ եթե ագրեգատորը ինչ որ նախնական արժեք ունի, կամ եթե չունի, օքեյ է, բայց կարևորը որ առաջին ինդեքսի մեջ չենք։ Այդքան բան։ Հիմա նույնպես կաշխատի։ կա 24, իսկ հիմա եթե ուրեմն նախնական արժեք չտամ, սա ինչ կտա, ուրեմն դե երբ կօգտագործենք այն վարիանտը, երբ նախնական արժեք պետք չի։ Դե օրինակ պատկերացրեք, մենք ուզում ենք գտնենք ամենամեծը, հա, ասենք ստեղ անենք math.max ուրեմն cube-ի կամ aggregator-ի, կարևոր չի, aggregator-ի եւ արժեքի։ Ահա։ Այս i-ը իրականում մեզ պետք չի։ Հիմա եթե աշխատացնենք, Ահա, խնդրեմ, ամենամեծ թիվը 10 է, իսկ եկեք, չգիտեմ, սա դարձրենք ավելի մեծ թիվ եւ եկեք ավելացնենք ինչ որ լիքը ուրիշ խառը թվեր։ Հիմա եթե աշխատենք, ահա, խնդրեմ, այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք մեր reduce-ով մենք կարողանում ենք պատտվենք եւ ստանանք ամենամեծ արժեքը, բայց մեր ագրեգատորը, քանի որ մենք նախնական ագրեգատորի արժեք չենք տվել, ընդունում է առաջին արժեքը, այսինքն 5-ը։ Այսինքն ինչ է ստացվում, առաջին անգամ որ այս ֆունկցիան կանչվում է, ագրեգատի արժեքը 5 է, value արժեքը արդեն 999 է։ Եվ իրենց ուրեմն ամենամեծ թիվն ենք վերադարձնում, եւ այդ ամենամեծ թիվը, որը իհարկե 999 է, գալիս է մտնում է ստեղ, value ընդունում է հաջորդ թիվը եւ այդպես մենք համեմատելով իրար ստանում ենք ամենամեծը։ ամենա Եվ ահա մեր ուրեմն reduce ֆունկցիան, որը մենք գրեցինք ինքնուրույն։ Հիմա իհարկե մենք եթե ուրեմն գրված լիներ, որ նույնիսկ for each չեն կարող օգտագործենք, այս նույն գործողությունը կարող ենք ստեղծենք for loop-ով կամ while loop-ով, չէ՞։ Այսինքն ինդեքսներով sense հատ-հատ պատտվենք զանգվածով։ Ուղղակի for each-ը ավելի հարմար է այդ տիպի գործողության համար։ Ամ այդքան բան հույսով եմ սա բարձր, շուտով կհանդիպենք։ Առաջ